τα πρόστιμα Όλα τα εντάξει. Μας. Όλα εντάξει, σωστά κάνουν. Όλα. Εγώ νομίζω δεν είναι καλά που είναι από υποχρεωτικά. Και για το πρόστιμο πώς βλέπετε. Εγώ δεν δουλεύω, δεν έχω δουλειά, ούτε σύνταξη. Πώς τα πληρώσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς βλέπετε για το υποχρεωτικό εμβολιασμό. Σωστά κάνουν και για τα πρόστιμα. Πόσο χρόνο έχετε. Πόσο χρόνο έχετε. 67. Ευχαριστώ πολύ. Για το υποχρεωστικό εμβολιασμό, πώ βλέπετε. Καλό το βλέπω. Καλό. Και τα, για τα πρόστιμα. Για τα πρόστιμα και ακόμα περισσότερο. Εντάξει, ευχαριστώ. Το υποχρεωστικό εμβολιασμό. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείτε. Ούτε για πρόστιμα. Χειρότερα. Χειρότερα. Χειρότερα. Αυτό, αυτό είναι ληστεία. Δεν είναι... Εγώ λέω να το κάνω τώρα, ξέρω εγώ, καθένας έχει το μυαλό του, τι να σου πω. Εγώ λέω να το κάνω. Τώρα, εγώ θα αποφασίσω. Εδώ είναι τόσα μυαλά που λέμε. Και για το ε, για τους άτομους που, που έχουν πάνω από 50, 60 χρονών. Εντάξει, τώρα το πρόστιμο λεφτά δεν υπάρχουν. Άσε που λέει παπατζές λεφτά υπάρχουν. Αλλά πιστεύω ο καθένας έχει γνώμη του. Το σωστό είναι να κάνουν το εμβόλιο ο καθένας. Τώρα από εκεί πέρα τι να πω εγώ. Υπάρχουν επιστήμοι, υπάρχουν κεφάλια, υπάρχουν μυαλό στον κόσμο που αυτοί αποφασίζουν. Τι βλέπετε για το υποχρεωτικό εμβολιασμό. Πώς βλέπετε, είναι σωστό ή όχι. Σωστό. Και, και τα πρόστιμα για τα, για τα άτομα που, από, από 60 ετών που δεν θέλουν να κάνουν. Κακός. Κακός. Πόσο χρονών έχετε? 69. 69. Ευχαριστώ. Υποχρεωστικό εμβολιασμό. Πώς βλέπετε αυτό, σωστά ή όχι. Είναι σωστό κατά την άποψή μου. Γιατί είναι θέμα υγείας, είναι το ύψιστο αγαθό η υγεία. Ε, τώρα βεβαίω ε, υποχρεωτικός εμβολιασμό πρέπει να είναι για το δημόσιο. Για τον ιδιωτικό, ο οποίο δεν εμβολιάζεται, απλώ θα πρέπει να έχει κάποιο χειρό Να μην μπορεί να πάει σε κάποια μέρη, ε, για να μην μολυνθεί και ο ίδιο αλλά να μην μολυνθεί και άλλος αν έχει κονήσει. Α, και το δικό, ε, τι, πώς βλέπετε τα πρόστιμα που κάνουν για τα άτομα που δεν θέλουν να κάνουν εμβολιασμό που είναι πάνω από 60 ετών. Όχι, δεν είμαι υπέρ των προστιμών Να είναι προστιμό, όχι είμαι εναντίον των προστιμών. Απλώ να μην μπορούν να πάνε σε κάποια μέρη. Για να μην... Γιατί είναι θέμα υγεία καθαρά και μόνο. Και να οι ίδιοι να μην κολλήσουν, αλλά και όσοι έχουν κάνει εμβόλιο. Γιατί και εκείνοι που έχουν κάνει εμβόλιο κολλάνε. Ε? Το δικό σας νόμι για το αποκλειστικό εμβολιασμό, τι βλέπετε. Σωστά ή όχι κανόν. Σωστά, σωστά. σωστά. Ναι, ναι Α, για, τα πρόστιμα, για τα πρόστιμα πάνω, ε, για το άτομα πάνω από 60 Αφού δεν πάνε να εμβολιαστούν και κινδυνεύουμε όλοι και εμβολιασμένοι κινδυνεύουμε από αυτούς ανεμβολίαστους. Τότε σωστά, ναι. Ε, βέβαια, γιατί αυτό μου κάνει και μετά αλλάξει το μικρόβιο και τους του. Τι βλέπετε για το υποχρεωστικό εμβολιασμό και τα πρόστιμα για τους άτομα που έχουν πάνω από 60 χρόνια. Είναι πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιατί πρέπει να προφυλάξουμε όλο τον πληθυσμό. Και επειδή η μεγάλη ηλικία είναι φτωχά μυαλά, πρέπει να τους υποχρεώσουμε να κάνουν το εμβόλιο. Αυτά. Ευχαριστώ.